Little bits er små elektriske moduler, som man sætter sammen ved hjælp af magneter. Hvert modul er et elektronisk kredsløb, og modulerne kan sættes sammen på et utal af forskellige måder. Grundideen er så, at nogle af modulerne de giver et input, og nogle af modulerne de giver et output. Modulerne de leveres i fire forskellige farver, og det er pink, grøn, orange og blå. De pink det er inputs, og det kan for eksempel være en trykknap eller en mikrofon, en såkaldt soundtrigger. De grønne, det er outputs, og det kan for eksempel være små LED-lys eller en bosser, der giver lyd fra sig. De orange, det er så kabler eller forbindelser til at sætte imellem de forskellige moduler. De blå, det er så strømforsyningen, dels forbindelse til batteriet, og så en tænd slukknap.